A faszom ki van. Da. Ez olyan lehetetlenség, gyerekek, hogy mi? Ez mi a fasz? Halljátok, ez egy páncél. Ez rohadtul nem néz meg. Kicsit sem érez meg rohadt. Te rohadt ég. <laughs> Bazd meg! Mit csinálsz? Te hülye! Te egy rohadék vagy? Te egy rohadék vagy, Sonic? Igen. Hát vagy egy az meg. Ki nem tudja? Jól ne könnyű kérdés. Olyan béna vagyok, hogy nem bírjuk megcsinálni egyedül ezt egy videóba, azt a keszit. Komolyan mondom, nem fejeztük be Gergővel a harmadik részében ennek a kecine is tudom, hanyadik részébe szorgalmat. Viszont ez már nem a kettedik, hanem a harmadik geci szorg. Hú, hallod? Ha még egyszer itt mentesz! Te geci vagy. Nagy szor geci. Sonic szóval nagy geci. Buzi, fasz! Ki van? Sonic, menj már egy védőgyógyintézetbe! Hát nem bírok, nem bírok, nincsen nálunk város, mert egy erdőben vagyunk, ami rohadtul nem egy város. Egy faluba. Pazd meg, te rohadt könnyű fasz fején. Elbírlak én egy kis ujjammal, úgy nézel ki, mint a faszom. Faszom. Fú, bazd meg, most már komolyan mondom, hogy jönnek, bazd meg komolyan, és aztán pedig levernek a vincén a fejedbe. Honnan már megint kettő részt kell feltölteni, mi nem csinálunk meg egy olyan rohadt nehéz Sonicnak? Ne fusson már mindig Sonic, mert leverem a földbe. Fut rohadék! Bazd meg, nézd meg ilyen pályákat annak ebben a rektes pályában. Ez mi ez? Mi ez gyerekek? Mondja már meg nekem valaki, hogy ez hogy néz ki. Úgy néz ki, mint szorom belülről. Csináljuk már meg! Hol van már a vége? Már vagy egy ezer órája csinálom. Hol van már a vége? Hol van már a vége? Mindenki ezt kérdezi, gondolom. rakják a földbe. De le fogom venni Sonicot. Fú, már olyan béna, hogy veszít ringeket. Senki nem veszít meg gondolom. Senki nem olyan béna. Szóval. Sonic, miért nem csinálod Margaret végre? Miért nem csinálod Margaret végre? Legyél már Super Sonic. Ja, nem hát, hiszem. Hát, hát. Hát nem ki Chaos Emerald kéne hozzá. Hú, passzátok meg, most már komolyan mondom, hogy elgem van a Sonic Ball. Több videó nem lesz róla. Fasz. Fasztikus fejé vannak ennek így geszi fejé, fasz. Mi ez? Hallom, milyeneket csinálnak ebbe? Rohadt szarokat kezdőnek ilyen pályákat kell csinálni. Hát én még csak most csinálom a második pályát. Mi van te rohadték? Mit csinálsz még egyszer, bazd meg? rohadt Sony! Mi a fasz van beled? Mit csinálsz? Ne, meg vagy útba, vagy mi? Sonic! Bazd meg, elvesztem miattad a ringeimet! Küljön kedvesen meg engem! Nagyon kedves! Vagyunk de soha tég volt ez a pálya. Hát ez egy kurva szar passet volt. Spring Yard Zone 1. Jó gyerekek, emlékeztek a izére? Nem is tudom melyik volt ez. Brody Trapland, vagy mi volt ez? Hú, de szarzom ez. Senkinek ne tetszen, halljátok ez zene. Senkinek nem tetszik ez zene. Hallod? Miért nem ugrasz? Hallod, tartod már, még mit... Nézzétek, mit adok be. Vigyeljétek már, bazd meg, bite fence, mindjárt megnyitom. Ezt adta be, gyerekek. Nézzétek a videó végéig. Szünet. Na szóval akkor jövök egy bosszat tribe. Nézzetek tovább ezt a képet egy órán keresztül. Ha már csak négy percetek van jól megnézni ezt a képet. Négy perc. Osztotta be nekem. Na, 5, 4, 3, 2, és 1, és lejárt a időtök. Na, akkor látjátok gyerekek, azt adta be előbb. Mutattam róla egy pár percig. Nem is lehet, hogy percig. Az lehet, hogy bazd meg ezt a videó közben beadta. Unfair platformer. Vale. Jó gyerekek, már megint ilyen ugráló köteles pályák lesznek. Hogyan tervezhették azt ki? Megint ilyen pályák lesznek gyerekek, sajnálom. Ti is nagyon utáljátok, gondolom, hogy ilyen pályákat. Tudjam, nem szeretik a nézők ezt, ilyen pályákat, mondjuk a ugráló köteleseket. felrakja basszú. Bassz meg. Láttátok, megmutattam a 7 percig. Megmutattam a 6 perctől a 7 percig. Ez mi?